हम बुरे तो नहीं थे मगर तुमने बुरा बना दिया लो हम बुरे बन गए ताकि तुम्हें कोई झूठा ना कहे मुझे आज भी याद है कि जब उसने मुझे छोड़ा था तो वो लोगों से कहा करता था कि वो शख्स ठीक नहीं है वो शख्स बुरा है इसीलिए तो मैंने उसे छोड़ा है वो मोहब्बत के काबिल नहीं है और जब ये सब मैं लोगों से सुना करता था तो मैं हंस दिया करता था और मैं उनके सामने लाजवाब हो जाया करता था और मैं सोचा करता था कि उसने मुझे छोड़ तो दिया है उसने मुझसे जुदाई कर तो ली है मगर मुझे बदनाम क्यों कर रहा है कि उसके जाने का दुख मुझे इतना नहीं हुआ जितना मुझे ये बातें सुनकर दुख हो रहा है और तब मेरा ये नादान दिल मुझसे कहा करता था कि तुम्हें क्या मिला मोहब्बत करके तुमने अपना इतना कीमती वक्त उसके लिए क्यों जाया किया जो लोगों से ये कहता फिर रहा है कि वो शख्स ठीक नहीं था वो शख्स बुरा था तुमने ऐसी कौन सी बेवफाई की है मगर फिर मैंने अपने नदा दिल को यह भी समझाया कि अगर मोहब्बत की है तो दुख तो सहने पड़ेंगे ना वो मोहब्बत ही क्या जिसमें तुम्हें दुख ना मिले जिसमें तुम्हें रसवाई ना मिले जिसमें तुम्हारा महबूब तुम्हें रुसवा ना करे